Alamak, apa lah kot leng Fila dulu, jangan, jangan, jangan jadi, jangan jadi Lu! Uh! Oh, oh buat buat Pergi kot leng Aduh, pergi kot leng, jangan jadi, jangan jadi, jangan jadi Hei, bahaya Jangan jadilah Aduh, Mata putih. Terbuang titik. Nampak dari tokai pun tu. Wah. Dah ada dia. Ni lepuk dah tokai. Tu lepuk sikit ni berhabak kat tu. Tolong. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, Aduh, awak habis dah, habis lah. Pilah, pilah, pijuh. Nak, nak.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 Azan biyun azan. Azan azan. Azam yud, Azan. Tu dia main kau ni. Tu teh oh. tu. Allahu <laughs> akbar. Kalau kiblat ah. cá أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله Ủa sao cô Này, bóng mai một chút Nè, đúng một cái